onde estamos? Ai. Estamos nun colexio de Vigo, na parroquia de Navia. Quen somos? Ola, son Monse, son profe de Educación Infantil. Eu son Laura e tamén son profe de Educación Infantil. Que queremos? Que queremos? Eh, somos un grupo de profesoras do Colexio de Castelao en Navia e queremos mellorar no mundo das TICs.